مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ کھو سلام جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی تیری دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقا کا غوث اعظم امام تقا امامو جلوہ شان قدرت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھو سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سہانی گھڑی چمک کا چاند جی سہانی گھڑی چمک کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کشانی جو دیکھی تو شرما گئی کشانی جو دیکھی تو شرما گئی ان کی نوران صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آش محشر میں جب ان کے آمد ہو کاش محشر میں جب ان کے آمد ہو بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود کہے کہ رضا مجھ سے خدمات کے خود کہے کہ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شم بز میں ہدایت پہ پیلا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ